to kamar yadda muka faɗi rannan su ayakuna na alkhairi suna bin mutum su tar da shi har cikin kabarin shi amma aikin sharri sai dai in kai ne kai wasiya to nan ne abin zai shafe ka saboda hadisin almayyitu yu'azzabu bima niha alai da muka karanta rannan in ba kai ba kai wasiya akan wani al'amari to abun bai shafar ka amma shi aiki alkhairi yana bin ka har cikin kabarin ka mun karanto kasida ta darfat bin al-abd wadda yake yin wasiya a zamanin jahiliya ga 'ya'yan shi idan ya rasu kar su kyale shi haka kamar mushi su yi katunawa da shi suna zubar da hawaye muka yi misali da waɗannan bai ta da shi ko guda hudu ne ko guda shidda to amma aikin alkhairi ɗan uwana mu dage mu dage mu dage musamman kuma abin da muke so mutane su iya fahimta wannan wata mai zawa nan da 'yan kwana kaɗan wata ne wanda yana buƙatar taimakawa juna wata ne waɗanda ana so masu akwai su abin a zo a gani bisa ga masu ƙaramin ƙarfi a dage filin khairat a yakunan alkairu wata ramadana shaharun mubarakun wata ne mai albarka akwai mutane waɗanda suke allah ya sa musu a hannunsu suna da abin da za su taimaka bayan allah to mutane a yi ƙoƙari a cikin wannan wata mai zuwa a tausaya wa al'umman manzu allah musamman kamar miskinai masu ƙaramin ƙarfi kamar alfukara talakawa duka su na ɗan sassauta abin matsaruhi musamman gwamnati musamman 'yan kasuwa adiba allah adiba wato manzan allah mu taimaka wa al'ummar manzan allah musamman kuma marayu musamman bazawarai mata wanda a kashe wato mazansu a fagen daga dukansu irin wannan ana buƙatar taimaka musu a ciki yanayin da ake ciki domin duk abin da ka yi shi ne za ka girba duk abin da ka shifka shi ne za ka tarda to wannan wata yana buƙatar taimakawa al'umman manzan Allah wanda suke suna cikin bukata a tuna da su kar a kyale su masu akwai akwai 'yan kasuwa waɗanda su bisa iya fahimta masu so suke ranar ya zo su huddo kayayyakinsu da suka sa su to su ƙara kuɗi wannan ba karantar masu Allah bace dan uwanka musulmi ka tausaya mishi ka tausaya mishi kai ma Allah sai ya tausaya ma neman da kake Allah sai ya sa albarka cikin neman akwai waɗanda hatta tumatum na miya idan wannan wata mai zuwa ya zo kashin da ake yi a yanzu sai ya an sauya hannu saboda mutane suna rige-rige suna nema to saboda aka so ake a takurawa al'ummar manzo Allah da irin wani hali ya zame mu ci gaba wallahi sai dai mu ci baya mu tausaya juna mu tausaya juna mu tausaya al'ummar manzo Allah alkhairi sai ya shigo cikin al'amuranmu lafiya sai ta shigo cikin duniya kuma zaman lafiya sai ya shigo cikin duniya saubin tausayin al'umma masu Allah Allah ba mu iko aiwatarwa daidai gwargwadon abin da muka bi karfi amma shugabanni da 'yan kasuwa muna kira da babban murya zuwa gare ku duk inda kuke a sassan duniya ku tausaya kayan masaruhi bisa masu ƙaramin ƙarfi su same shi arha Allah zai mai da abu gurbin kar ku kowa ku fuskanci Allah Allah shine